Hej. Hvad er selvbevidsthed? Selvbevidsthed er at vide, hvad det er, man gør, og hvorfor man gør det. Fordi vi skaber selv konsekvenserne. Så derfor oplever jeg, at det er ret interessant at se, at øh, vi i dag i den finansielle sektor har store udfordringer det er ikke så meget banken, hvad, om det er Nordea, eller om det er øh, Jyske Bank, eller om det er Danske Bank, eller hvem det er. Fordi det handler om de menneskers adfærd, der er inde i banken. Så vi kan ikke løse problemerne uden for os selv ved at begynde at sidde og pege fingre på, hvad der er, der kunne være fordi det er det, vi sender ud fra vores indre, der skaber konsekvenserne i det ydre. Og da der er fire elementer i valg og beslutninger for at se, om det vi siger, det vil gøre os gå i samme retning, så har vi simpelthen aldrig lært de her ting. Og derfor er det her en ny tidsalder, hvor bevidsthed begynder at blive, eller skal blomstre op i verden. Når det er sagt, at vi er nødt til at få en selvindsigt i forhold til den struktur, vi har i verden. Hvor vi har et politisk system, der ikke virker. Det kan vi jo se. Vi har selv skabt den her verden, vi har. Og verden er ved at gå under af symptomer på, på sygdomme, stress, øh, kræft, ondt i ryggen og whatever. Øh, og dem skaber vi selv ud fra vores mindset. Vi er blevet bevidst om, at psyke og sygdom hænger sammen. Når vi så går ind og tænker på, at politikere vil gå ud og øh, se på den finansielle sektor, så er det sådan, at toppen afspejler resten af virksomheden. Og nu ser jeg Danmark som, et, øh, som en virksomhed. Jeg mødte godt nok en politiker, der ikke var øh, glad for, at jeg brugte ordet virksomhed til et land. Så siger jeg, okay, så bruger jeg ordene forældrerollen. Og vi ved, at børn, der vandrygter og børn, der er overbeskyttet, ender det samme sted. Så når politikere oplever, at deres samfund ikke kører, så er det dem selv, de skal kigge på. Hvad det er, de sender ud. Hvordan kører det? Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har læst den bog. Med øh, Obama, da han øh, gik ind i politik. Mod til at håbe. der kan vi se, hvordan vi behandler hinanden. Vi modarbejder hinanden, i stedet for at samarbejde. Vi har lavet en politisk struktur med to fløje, eller en rød og en blå, der har fokus på sig selv. Hvem kan få magten? Det samme er der i den finansielle verden og alle mulige andre steder. For det er det, de er lært. De er lært op i den her adfærdskoncept. Og det stammer helt fra romertiden, hvor at konger og baroner øh, undertrykt øh, deres øh, borgere. Så kom religionen ind, der begyndte at bruge religionen med alt det usynlige, at hvis der var nogle konsekvenser, så var det Guds straf den hænger ikke sammen mere, fordi vi er blevet så kloge, at vi er nødt til at ligesom at sige, nu ved vi alting. Nu skal vi lære at sætte det sammen. Og det gør vi ved vores bevidsthed. Så når politikere går ud og vil hjælpe den finansielle sektor, så vil den største hjælp være, at de begynder at kigge på sig selv. Fordi det er det, de sender ud der har skabt de her problemer. Og det er de menneskerne, der sidder derinde. Men det er relevant i forhold til hele menneskeheden. For det er det, vi er trænet op i fra generationer. Det er fortidens mindset, der har indhentet os. Manipulation, det er bevis i sit værd magt. Vi modarbejder hinanden. Vi snakker om tillid, men formår ikke at leve det, fordi at vi er angst for at miste, nøjagtigt som den finansielle sektor lavede den finansielle krise. Den finansielle krise var begærlighed. Men det var begærligheden for ikke at få nok eller for at blive overset, eller for ikke at være god nok, eller konkurrencen for at være den bedste. Og folk vil gøre hvad som helst. Og det er det, jeg oplever, den hvidvask situation, vi har lige nu, er en god afspejling. Men vi kan ikke videregive noget, vi ikke selv har lært. Så vi behøver altså ikke at pege fingre men blot konstaterer, at vi ikke er bevidste, og det ved den intellektuelle verden også, for vi har lavet al den forskning, mere eller mindre, vi skal bruge. 60-80% af menneskets adfærd ligger på det ubevidste plan. Vi ved, at børn, der er vandrygte og børn, der er overbeskyttet, ender det samme sted. Så når vi ser vores velfærd så er der nok en mening med, at vi taber flere og flere mennesker. Fordi at menneskerne simpelthen er blevet curling. Der er nogen, der hele tiden vil tage ansvaret for dem. Og ved bedre. Det vil sige, at de tager læreprocesserne fra de mennesker til at kan udvikle sig selv. Så vi laver bare nogle regelsæt, og så prøver på at hjælpe på den måde. Men det er vores mindset, og det ved vi. Det er den måde, vi tænker, taler og handler på. Men vi er ikke bevidste om det, vi siger, det vi gør, også går i samme retning. Og det kan vi jo bare se på verden, fordi vi sidder i konsekvensen af vores egen adfærd. Ligesom vi gjorde i forhold til den finansielle krise i 2006-2007, eller hvornår øh, den brød sammen, og vi var nær at komme tilbage til stenalderen. Men befolkningen blev tvunget om det var godt eller skidt, det skal jeg ikke øh, gå ind i. Men de blev tvunget til at holde hånden under, øh, på grund af, at regeringen gik ind og, og hjalp. Men det vil bare sige, at bankverdenen har aldrig fået deres egen læreproces. Og det er deres adfærd. Fordi det er ikke banken, Danske Bank, Nordea eller Jyske Bank, eller hvad de hedder, de forskellige. Det er adfærden, der er inde i banken. Men deres forældreroller i det politiske system er, at man konkurrerer mod hinanden. Vi har ikke lært at samarbejde. Vi har ikke lært at leve tilliden, fordi I har lært ordene igennem bøger. Og det vil jeg gerne sige, at det er det, den finansielle sektor lærte mig. For jeg var til et foredrag. Øh, jeg vil lige gå tilbage og sige, at da den finansielle øh, krise kom, var der en professor fra Oxford Universitet, der siger, at krisen er skabt på grund af begærlighed. Ja, den er skabt på grund af begærlighed. Men det er begærligheden for ikke at være nok, begærligheden for ikke at være god nok, begærligheden for at blive overset. Øhm, vi har skabt en kultur, hvor vi kæmper mod hinanden, stræber om at være den bedste, øh, uden vi egentlig er bevidst om det. Så modarbejder vi hinanden, for det er det, vi er trænet op i. Altså det er fortidens mindset, der indhenter os. Så der er ikke noget, vi kan gøre ved det udover at vi kan begynde at lære en ny bevidsthed. Og der er fire elementer i valg og beslutninger for at se, om det vi siger, det vil gøre os gå i samme retning. Og det ved vi, eller rettere sagt, det ved jeg, fordi jeg har studeret psyken indenfra de sidste 14 år for at finde ud af, hvordan, eller skille vores mindset ad, og så sætte det sammen igen. Men jeg lærer visuelt, så jeg kommer så til et foredrag ved en bankdirektør, som siger, at krisen, den finansielle krise kommer igen og igen, fordi at det er øh, deres historik, der fortæller det. Så rejser jeg mig op og siger, det håber jeg simpelthen ikke. I var simpelthen ved at ryge hele verden tilbage til stenalderen, hvis det ikke var fordi, at befolkningen blev tvunget til at holde hånden under jer. det har haft mega store konsekvenser, og vi sidder her og siger, hvad er det, der gør, at mennesker er syge? Mennesker er afmagt, fordi vi har nogle spilleregler, der ikke passer til deres værdier. Når det er så sagt, så øh, den bankdirektør, han siger, at øh, de har igennem årtier har virksomheder prøvet at få værdier ind i virksomheden. Men de formodede ikke, at, hvordan det hang sammen og, og få dem ind. Men de havde værdigrundlag som tillid, respekt, rummelighed. Så siger jeg, at tilliden den røg. Og da den røg, så var der ingen respekt. Og det vil sige, så var, der ingen, så var rummeligheden så stor, at ansvaret det simpelthen var fløjen. Men det beviser blot, at man ikke kender ordene. Man har lært ordene igennem bøger men ikke hvordan vi lever den. Derfor har jeg også lavet et nyt psykologisystem, fordi alt er tredimensionelt. Men det handler om bevidstheden i de ord, vi bruger, og hvordan vi bruger den. Og det kan vi selv begynde at lære at analysere. Og det er det ansvar, vi hver især må lære for at finde ud af, hvordan vi er i relationer og samhørighed til hinanden. Hvad for en energi trækker vi på? Er vi konstruktive eller destruktive? Hvad er vores intentioner? Jeg vedlægger nogle link til denne video, som måske kan uddybe lidt, hvor vigtigt det er, at vi er bevidste om vores intentioner. For det kan jo gå rigtig galt, men vi skaber problemer og konflikter for at lære af dem, for ellers så skabte vi dem ikke. Men det er det, vi sender ud, der skaber vores ydre omstændigheder. Super tak, og livet er en gave. Vi skal blot lære at leve det. Ha' en fortsat god dag.